ранина хатурханач саграйвон ҳамеша ширина بیاد فریاد اخین نزیغین شیرینا بون زیرق یا بون زیر چراغ یا بون قلم یا زون وی دفتر یا بون زیمانی یا زون گات فریاد Şirin şirin ya şirin ana Buna kurlar zirik ya sekin de kurnaz ya senin Şirin şirin ya şirin ah Bu da ya sekin Şirin şirin